Проверим, справятся ли с этой задачей лучше непараметрические методы. Related Samples. И здесь будет доступно два метода. Собственно, снова Вилкоксона и просто метод знаков. Собственно говоря, вот интересующие нас э, переменные сразу сначала одну возьмем, чтобы не запутаться, чтобы вывод был не слишком обширным. Оба метода говорят о наличии разницы. Оба метода основаны на расчете разниц влево и вправо относительно нуля, ну то есть положительных и отрицательных разниц, берется наименьшее, ну то есть либо положительные разницы, либо отрицательные разницы, а вот что из них меньше, то, собственно говоря, и берется. В данном случае мы видим, что синенькая область относится к отрицательным разницам, именно они берутся, и здесь то же самое. В общем-то, сами картинки, они идентичны, различаются только формулы, соответственно, и статистики различаются, но результат одинаковый. Есть разница между а, рангами, которые люди получают, отвечая на вопрос о ценностях достижения и о ценностях гедонистических. Эм, разница в статистике, точнее в формулах, ну и, соответственно, значениях статистики, э, в частности, связана с тем, что э, второй, второй тест именной, он несколько более чувствителен – к изменениям выборки, поэтому он, наверное, предпочтителен. Встает еще вопрос, а как определить, собственно говоря, где ранги-то, по какой шкал смещены вправо, по какой влево. А если мы имеем положительное значение в этой строке, это говорит о том, что вправо, в большую область, смещены ранги по второй и сравниваемых переменных. В нашем случае вторая из сравниваемых переменных – это э, ценности гедонистические. Таким образом, вроде как получается, что для респондентов и в целом для генеральной совокупности ценности гедонистические несколько менее свойственны, чем ценности достижения.